Hello everyone, Namaste. This is me Dinesh Kathak, student of Midwestern University School of Management, Musu. You are watching Nepali Power channel, created by MSI. Please don't forget to subscribe and like it. नमस्ते एन्ड सलाम म उमेश साई मसँग हुनुहुन्छ विश्वविद्यालयको विद्यार्थी होनार नेता भीम गुरुङ सँगै उता पल्लो छेउमा हुनुहुन्छ खुला सर हुनुहुन्छ सल्यानको सर हुनुहुन्छ उहाँ पनि एजुकेसनको विद्यार्थी हो त्यस्तै गरेर हुनुहुन्छ होइन त्यस्तै गरेर हाम्रो छेउमा हुनुहुन्छ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टको एकदम सिनियर विद्यार्थी चन्दन सुनार सल्यानको हुनुहुन्छ अखिल क्रान्तिकारी हुनार नेता विश्वविद्यालयको आज हामी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा एउटा